берік досым руслан палчан мен русланның палчанымын той құтты болсын ат жалын тартып мінген балдар құда қаласа сүндет тойы құтты бола берсін аттар шаба берсін салымды болсын құда қаласа барлық жақсылық тілейміз осы жерге жиналған барлық қауымдарға еткен дұға тілектеріңіз періштенің құлағына салынып аумин болсын құда қаласа барлықтарыңызға жақсылық той тілеймін достары осы поддержка беріп келіп тұрмыз мына жерде барлықтарыңызды тілектеспіз қуаныштымыз жанат бәрекелді міне көкпар көтеріліп келе жатыр қадірменді ағайын жаманғали шабандоздың тақымында үсенов қазыналы қария тағай ақсақалдың атыменен жаманғали шабандоз басып келе жатыр қадірменді ағайын міне асан үсен бауырларымыздың баптауындағы сәйгүлік ағайындар алла тойымыз болсын мына кішкентайлар үлкен аманат болсын бәрекелді мына асланбек шабандозов нұрбол агро бауырымыздың тұлпары қадірменді ағайын өткенде жаңаарқада автомашинаға салған тұлпары мотоциклге салған ат қадірменді ағайын төменгі мәреге белгілі кәсіпкер іскер азамат кереметтей жайгүліктер тәрбиелеп шаптырып жатқан нұрбол агро бауырымыздың атыменен баруын сейділла атаның немересі файзулла көкеміздің баласы асланбек шабандоз ең керек әрекетіңді жаса жоғарғы мәреге мадияр шабандоз үсе қазыналы қария кереметтетін парлардың егесі үсенов тағай ақсақалдың шоколад есімді атыменен асан үсен бауырларымыздың баптауындағы тұлпар жоғарғы мәреге сырлы келестен келген мадияр шабандоз тастады қадірмен ағайын